हेलो वेलकम फ्रेंड्स आज का ये वीडियो लेन को लेकर के है तो जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर ए नाम का वेरिएबल बनाता हूँ और इसमें कुछ स्टोर करा देता हूँ लाइक यहाँ पर रख देता हूँ ये तो ये सूरज स्टोर हो गया ये हो गया अब एंटर प्रेस करना है यहाँ पर इसको हटा देता हूँ ये एंटर प्रेस किया यहाँ पे और यहाँ पे डायरेक्टली हम क्या करेंगे प्रिंट करवाएंगे ठीक है तो ये प्रिंट लिखेंगे और प्रिंट लिखने के बाद आगे यहाँ पे देंगे लेन एल लेन और बस उस वेरिएबल का केवल नाम भर दे देना है ठीक है तो ये वेरिएबल का नाम है यही ना वेरिएबल का नाम है बस ये दे दीजिए और यहाँ से इसको रन करवाता हूँ इसको सेव करना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सेव कर लेते हैं तो डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेता हूँ तो कुछ नाम देकर डॉट पी वाई एक्सटेंशन के साथ सेव कर दिया तो बस ये हो गया अब ये जब चलाएंगे तो यहाँ पे फाइव आ रहा है तो ये फाइव क्यों आ रहा है क्योंकि तो सूरज ने काउंट करिए one two three four five ये फाइव कैरेक्टर्स लिखे हुए तो फाइव ही आ रहा है अगर हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं लाइक ये देखिए यहाँ पे यहाँ पे लिख देते हैं शहर का नाम लिख दिया जाए देवरिया बिल्कुल देवों की एरिया है तो यहाँ पे रन करवा दिए तो देखिए ना इसमें छह करेक्टर दे रहा है छह करेक्टर है देखिए एक दो तीन चार पांच छः छः है ना ठीक है अब मान लीजिए कि यहाँ पे देखते हैं देवरिया सिटी इस तरीके से तो क्या ये काम करेगा एक बार चेक करते हैं यहाँ पे आए यहाँ पे और ये देखिए ये स्पेस को भी काउंट करेगा तो ये अब काउंट करिए अगर स्पेस को भी काउंट करिएगा तो ये ग्यारह आएगा काउंट कर लीजिए one two three four five six seven eight nine ten eleven ठीक है ये ग्यारह आ रहा है ना तो ये लेंथ फंक्शन है अब अगर हम चाहते हैं कि आ, किसी और तरीके से इसको यूज़ करना तो यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं कि इसमें लिस्ट बना सकते हैं तो यहाँ पर इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे ए या फिर नेम लिख लेता हूँ ये लिखता हूँ मैं नेम इज इक्वल टू अब लिस्ट के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट बनाते हैं डबल डॉटेड कोट्स में लिखते हैं लाइक यहाँ पे एक नाम लिख देते हैं सूरज ठीक है डॉटेड कोट्स क्लोज का comma Ram R M Ram ये लिख दिया डॉटेड कोट्स क्लोज यहाँ ओपन भी होगा क्लोज होगा तो तो ये हो गया और फिर यहाँ पे लिख देते हैं Sonu S O N U फिर यहाँ पे कॉमा दे देते हैं फिर यहाँ लिख देते हैं रितेश तो इस तरीके से लिखते हुए चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये लिस्ट की लेंथ जो है वो प्रिंट करेगा तो देखिए कितने नाम हैं इस लिस्ट में कितने नाम है गिनिए एक दो तीन चार चार ही नाम है तो बस एंटर करिए और यहाँ पर ए इज इक्वल टू मैं यहाँ पे कर देता हूँ लेंथ एल एन लेंथ और फिर यहाँ पर लिख देता हूँ नेम ये आपको लिखना पड़ेगा तो ये नेम जो है एन कैपिटल है कैपिटल से ही लिखेंगे हम तो यहाँ पे N A M E name लिख दिया और बंद कर देंगे और बंद करने के बाद एंटर करके नीचे आएंगे बस इसको प्रिंट करवा देंगे तो ये प्रिंट भी हो जाएगा तो ये प्रिंट लिखा हमने और यहाँ पे ए लिख देंगे बंद करेंगे और यहाँ से अब इसको रन करवा देता हूँ तो ये सेव करने के लिए बोलेगा जैसे ही सेव होगा ये चलेगा प्रोग्राम और ये प्रिंट भी हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए काउंट करिए कितना नाम है एक दो तीन चार है ना तो ये लिस्ट को इस तरीके से काउंट करके देगा ठीक है